Ien la notoi de la unua jinglo kiu accompagnis la comenzo de la medito serio, danke al componisto kai pianisto Paolo Ghiglione. Saluton, kai bonvenon alla nova rubrico. La medito serio comencigis ufficiale en maio 2012 kai citiui estas miai unuai ni diru uh, hesitai vortoi mi tutte ne povis imagi tiam kio ocasos poste per la medito serio facte kai respectante la unua in medito in mi vidis kiam uh, mi estis vere comenzanto en la productado de videoi kai de son dossieroi kai do mi tio estas mi diro tio donas al mi iom da tenero al mi mem kai en la nua el tiro de zamenhof ki un uh, mi commentis ki am ni mem volas sci ci ni afero progressas a un ni devas esplori la facto in interna in La esperanta publico estas uh, speciala char gi estas mar rapida en eh, ricevi novajo in sed kiam eh, eh, ili ricevas ili ricevas plene kai ni diru fidele mi volas respondi publice al demando che o venis al mi lasta tempe kial mi decidis fari la videoserion cron virus tempe vivi kai poste daurigi la elsendon de videoi per la medito serio sur la vortoi de Zamenhof. Mi volas diri dancon alla musicisto de Internedeo Fabrizio Rabacchi por doni al mi la permesson usi parto in della componagioi della duopo. en septembro al venis eh, demando i pri la signifo de cio ci kai mi respondis en zamenhof medito sepdec ni spectu el tiron de gi la cun medito estas unue por mi mem do mi estas la unua uh, ero de la cel publico do mi esperas che mi ne estas tutte sola mi sias che estas kelka subtenantoj kaj mi volas saluti vin gis morgau kaj kiel ciam antaŭen Se Esperanto estas lingvo internacia, certe la universala lingvo au pli bone dirite linguaggio estas musico kai crom la antaue menciitai musicistoi mi devas a parte danki pro la sin donemo Enrico Prenesti kiu ankau estas professoro pri chemio en la universitato de Torino Mia antaudelonge amico Andrea Glorioso anche contribuis per eh, tutte alia spezzo de componaggio farita dell'IMEM. antau ol fini citiun eh, di awan eh, mediton eh, ni auscultu plen volume belan parton della componagioe de Enrico Alasta sed ne malgravai dank vortoi iras al Andrea Sansone, filmisto, vide faristo, quiu helpis multe min compreni parto in della nidiru tecnicajo i por bone producti videon. Cai fine estis la subtenanto e inter ili Paul Kai Andris estas amba o en Esperantujo en Belgio cae in Ederlando, cae mi volas memorigi al vi, che estas ancora o chanso parto preni la inc, la concurson, por verci ion pri la cronviruso, la covimo, en iu ain lingvo cion vi volas. Dankon al vi ciui, cae cion bonan.